再见，我的爱。救 <laughs> 命！救命！救命！救命！啊！ <laughs> 你别笑。 有人 い。 干嘛呢？你是不是傻？有问题，你洗头啊？嗯？ 嗯。哎呦我的妈！ 你别笑。